Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün karşımızda Beats'in Mixer modelli kulak üstü kulaklığı var. Kulağımızın üstüne takıyoruz. Aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde e, MediaMarkt'ın bir mağazasına gittiğimde Beats Pro'yu inceleme fırsatı yakalamıştım. Zaten video yayınladım. Birçok arkadaşımız biliyor. Mixer'ın da geleceğini biliyorlardı. Her neyse o gün geldi çattı. Sizlere elimden geldiğince deneyimlerimi aktaracağım. Yaklaşık bir saat boyunca az çok dinleme fırsatı yakalamıştım Beats mixer'ı. Birkaç farklı türde parça dinleme fırsatı yakaladım. Az çok sesin hangi karakterde çıktığını, bizlere ne gibi performans sunabileceğini biliyorum. Bu bağlamda size e, deneyimlerimi aktaracağım. Ürün 700 TL'lik bir ürün. Dediğim gibi kulaküstü bir yapıda, arkası kapalı bir tipte ve gerçekten 700 TL'lik fiyatını hak edebiliyor mu? Ses performansı bakımından hangi kulaklara yakın, hangi kulaklarla eşit miktarda e, performans sergileyebiliyor? Az çok onlara değineceğiz. Tabi e, MediaMarkt'ta çekim yapmak yasak olduğu için, gerçi birçok mağazada çekim yapmak yasak olduğu için böyle 3-5 saniyelik görüntüler yakalayabildim. Arada onları da serpiştireceğim zaten. Genel olarak Beats Mixer'ın bana neler hissettirdiğini, ne gibi bir moda soktuğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Beats Mixer'ın ne gibi özellikleri bulunuyor onlara bakalım. 40 milimetrelik bir dinamik sürücüyle geliyor. Ee, diğer kulaklıklara nazaran tasarımı tasarım anlayışı birazcık daha farklı. Ee, petler içe bükülerek gizlenebiliyor. Aynı şekilde birçok renk seçeneği var. Tasarım bakımından bu gerçekten çok önemli. Ee, terletmeyen sunileri bir yapıyla gelmekte. Petler o şekilde. Yani ufak minyon bir görüntüsü bulunuyor zaten. E, siz de elinize aldığınız zaman gerek hafiflik bakımından gerekse de tasarım bakımından çekici bulacaksınızdır. Ama hani standart bitsin ağırlığını yansıtabilen bir kıvamda değil de daha hareketli ve daha canlı bir kulaklık olmuş. Kulaklık sökülebilir kablo yapısıyla geliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de müzik dinlerken dahili portu sayesinde arkadaşımızla paylaşabiliyoruz. Zaten hafif ve kolay taşınabilir bir yapıda olduğu için bu gerçekten güzel bir özellik. Aynı zamanda iOS kontrolcüsü bulunuyor. Onun dışında terletmeyen suni deriyle kaplı. Onu zaten söylemiştik. Ya, ürünün malzeme kalitesi gerçekten e, başarılı. Zaten elinize aldığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Artı bir de bir kulaklığa 700 TL veriyorsunuz. Tabii ki malzeme kalitesi bakımından üst düzey olmalı. Şimdi geldik ses kalitesine. Acaba ses bakımından bizlere neler sunabilmiş? Dediğim gibi birçok türde parça dinleme fırsatım oldu işte bu bir saatlik deneyimimin içinde ne gibi ses performansı var onu gözlemleyebildim. Öncelikle ses şiddeti oldukça yüksek. Yani e, izolasyon bakımından da orta düzeyde. Zaten ses şiddetiyle izolasyon doğru orantılı gitmiş. Dış dünyayla bağlantınızı kesebilecek kıvamda. Ama şu demek değil ki dış dünyayla bağlantım kesiliyor, her şey mükemmel ve harika olacak demek değil. E, ses kalitesi de burada devreye giriyor. Ses kalitesi gerçekten çok önemli. Kristal netliğinde mi? E, parlak mı yoksa e, sönük mü kalmış? Gerçekten insanın içini ısıtabiliyor mu? Derinliği nasıl? Bu gibi konulara da parmak basmak lazım. Beats Mixer'ın ses yapısı birazcık daha parlak bir yapıda e, karşımıza çıkıyor. Ses şiddeti de yüksek olduğu için e, yüksek seslerde, mid ve high mid dediğimiz yüksek seslerde e, bazen az da olsa kulağı rahatsız edebiliyor. Özellikle %100 ses şiddeti seviyesinde değil de %85, 80 seviyesinde dinlerseniz birazcık daha rahat edersiniz. Çünkü e, aşırı yüklendiğin zaman ses geçişlerinde distorsiyonu hissedebiliyorsunuz. E, birazcık da kulaklıkta e, mid daha ön planda, daha sonra tiz, en sonda e, bas gelmekte. Aslında bakarsanız e, ile ön plana çıkmış bitsin kullanıcı dostu yüzüne nazaran e, Mixer birazcık geri planda kalmış. Diğer modellere baktığımızda özellikle Beats Pro ile karşılaştırdığımda zaten baya baya bir gerisinde kalıyor. Hani Beats Pro'nun güm pat çat diye <laughs> yansıttığı bas sesleri e, Mixer tam anlamıyla yansıtamıyor. Dediğim gibi mid ve tiz birazcık daha ön planda. Bas birazcık ergen kalmış, birazcık daha canlı. insanın içine okşayabilecek kıvamda gelebilirdi. Birazcık da şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. E, Sennheiser'ın e, Yorbanit XL modelli kulaklığına nazaran, kulaklığının bas performansına nazaran birazcık daha sönük ve yapay bir şekilde mikser bas sesleri yansıtabiliyor. Tabi aklıma da hemen şöyle bir şey geldi ortalama, ortalama 700 TL verdiğim Beats Mixer mı yoksa Sennheiser'ın e, Momentum Overhear modelli kulaklığı mı? Birazcık da bu açıdan bakmak lazım. Yani şahsi fikrimi soracak olursanız Momentum Overhear beni fazlasıyla tatmin eder çünkü e, gerçek doğallığıyla tam anlamıyla sesleri verebiliyor. Klasik müzikten tutun da e, ambiyans yüklü parçalarda e, o farklılığı, o, o doyuruculuğu hissedebiliyorsunuz. Tabi Beats Mixer'la da çok ağır olmayan elektro parçaları, e, ambiyans yüklü parçaları, e, New Age türlerini rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Şunun da altını çizmek istiyorum. En azından e, sesler birazcık daha dengeli olabilirmiş Beats Pro'ya nazaran ya da e, Sennheiser Momentum Overear'a nazaran. Birazcık daha dengeli olsaymış bir tık daha o derinliği ve o sıcaklık hissiyatını sunabilseymiş daha iyi olurmuş. SolarAnge modeline nazaran daha başarılı. Ee, genç ve dinamik bir havası var. Hem rahat hem müziği paylaşabiliyoruz. Özellikle mid ve high mid'e çok fazla önem veren insanlar için e, tatmin edici olabilir. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince Beats Mixer'ın performansına değinmeye çalıştım. Ben de uyandırdığı deneyimleri sizlere aktardım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.